yake mana bayani dangane da ɓangaren wato alamomin annabta shine kitabi da farko abin da yake nuna ma alama ta annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar shi da matsayin shi da bambancin shi da jikin sauran halitta dama kuma abu ne wanda yake sananne kamar yadda mun ta a ta tabbata tana cikin attaura an ga matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai karanta attaura mutum biyu sun kama da hadisi Abdullahi ibn Salam da kuma wato Ubay ibn Ka'ab Ka'ab ibn Abbad wanda su malamai ne sai da Yahudanci to yanzu kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye kun san addinin musulunci iya da mukiya guda biyu mukiyan addini biyu ne a ada'uddini fi hadha zaman kismaini al-kufar wa akwai kafirai kun san mukiya ne a addinin musulunci akwai kuma wanda suke zindikai zindikai su ne musulmi ne amma ɓarnar da suke a musulunci kuma ta yi yawa don wani lokacin mu abin da muke gani gara kafirai da zindikai tun da su zindikai aya za su karanta hadisi za su karanta amma su ba shi wata ma'ana kuma su samu mutane da yawa mafiya saboda haka sami wata irin faɗakarwa amma kuma faɗakarwa za ta ja wani lokaci a yi darasi na musamman a kanta yanzu wani yar fadakarwa ce za mu yi kaɗan a kan waɗansu mutane kuma wani lokaci za mu yi darasi a kan mutane sha Allah akwai wani mutum ɗan musulun ne waɗanda suke bibiyar yanar gina za su yi gane shi wani mutum ne wanda za a gashi yana saye da kwat da gilashi bayyana rabuwa da bakin gida shaka da kwad da karafai masu kallon shan gaban ta larabawa ko ta turawa inda ƙwararre ne a wajen turanci sannan kuma ƙwararre ne a wajen larabci ana ta mai ɗaha har cikin su youtube facebook za ka yi ta ganin wa'azukan shi sai dai wanda baya jin larabci ko baya jin faransai ko ingilishi to ba zai san babu yake cimata amma wanda yake ɗaya daga cikin wannan yara idan yana sauraron wannan mutumin to zai sa akwai mutumin da yake kawo manzo Allah hari kai tsaye da suna addinin musulunci to waɗannan mutanen a misira a yanzu su guda hudu ne fitattu akwai ɗa hausai akwai shu'ara huda akwai kasim amin akwai abdurrazzaq dukkan su wannan aibakun masara ne kuma kun san ita masara cibiya ce dama ta addini tun da dukkan mafi yawan annabawa ƙasar masar a kansu duk mafi yawan annabawa ƙasar masar a kansu saboda haka ƙasa ce dama ta addini musulunci ta samu larabawa gida biyu almutariba akwai larabawa da ake ce masu ariba akwai al'arabul ariba akwai al'arabul ariba wanda duka duk malamin zai kawo labari in dai laraba ne sai ya kawo wannan gida biyu akwai larabawa wanda zama laraba suka yi akwai wanda kuma su larabcin koya suka yi to idan aka ɗauko larabci aka haka to sai a yi magana isma'il wato da annabi ibrahima annabi ibrahima koya ya yi to dama kuma abin da su malamai suka ce su al'arabul ariza sun mutu ne daga kasar yaman su kuma al ariza su ne waɗanda suke yan makka to yanzu a takaice duk wanda ya ji wannan magana zai iya gane wannan mutumin yace babu wani abu da zai wadatar da mu akwai wani ibrahim da aka yi shi ku ƙur'ani ya tabbatar da annabi ibrahim da isma'il da musa shi kuma ya ce babu wani abu yanzu da ya gaba sai ce sai dai mu yi bincike mu yi bincike na keke da keke mu iya ganowa mutanen nan an yi su ko ba isma ka ji Allah abinda ƙura'an ya wani shi yanzu iya ja wai sai dai su je su yi bincike na keke da keke su ga shin mutanen na an yi su ko ba a yi su ba to bayan wannan sai yake yin misali yana yin misali da wato man fetur ya ce kamar man fetur ne kashi ba ina fata kuna fahimta ya ce kamar man fetur ne ba shi kawo ba shi ne ya zama Mm. ya ce kamar man fetur ne a cikin ƙasa ya ce yanzu fetur a cikin ƙasa idan wani mutum ya zo ya ce nan gurin akwai man fetur yanzu kawai sai mai ya mai fetur sai an bincika an gani akwai man fetur nan za a yarda to wai sai misali da haka ko za a iya yarda akwai wani ibrahima akwai wani musa akwai wani isma'il yadda qur'ani ya bada labari da yadda taura ta bada labari ce su sai sun bincika sun gano in akwai su tukwana <laughs> dan duka a cikin dama shi ne duk wannan bayanin a cikin dama shi ne kana yadda malaman shi yan faransa ne ya yi jami'a ta faransa ya ce fa ma aka zaru an akula wa ma uridu an af'ala illa an akuna min alimi rina ya ce akwai abin da nake so in gaya muku kuma sai dai a hankali tafiya in eh, ta yi tafiya kamar yadda malami na rina suna wani farashi ne rina suna malami shi ne ya ce kamar yadda ya faɗa in tafiya ta yi tafiya zan gaya mu fil faransiya wanda yake kasar faransa da wannan kaɗan kenan daga tambihi akan wannan mai wani kaddima shi abin da ake ta mu kaddima mutum ya faɗi munuwar littafi duk dai nan gurin karatu kuke da ilimi kusa abin da ake da kaddima to da ya fara mukaddima sai ya ce wannan littafin namu zai samu suka ɓarrai daga wajen malaman hadisi da malaman tafsiri dama abin da faɗa ba sai ya ce wato ya kulbi almuttarinina nina wayi wuri da yin ashiyak ya ce amma almustarinin ne su ne wato yan bariki masu wayewar kai wayewar su yake nufi eh masu wayewar kai kamar masu wayewar kai shi ne fi ya kuzu bihi ne yan bariki masu wayewar kai za su amshi wannan littafin mu kai tsaye wa yi ƙuridu bihin ashiya amma irin waɗannan da ake ce musu shefanne shefanne malaman hadisi ya ce za su bishirya wannan littafin farko abin da ya waɗa kenan a mukaddamar sai ya ce abin da ya sa duniya ta ci gaba su kuma waɗannan malaman na hadisi su ne suke hana duniya ta ci gaba saboda suna cewa duk abin da mutum zai yi ya nemi halake shi in suka ɗora ka kan ka nemi halak sai ka yarda ka nemi halake ka yi su dawo su ce ma to a halakin ma ka yi ka ni. za su ayo hankalinka su ce ma ka nemi halal sai ka yarda ka nemi halakin sun dora ka zance ka takarkata sai su ce a halakin ma kuma sai ka da ta tsantsan to wanda sai ka duniya ce baya sai ya dawo sai ce baya ta wani littafin nashi zai gamu da tirjiya daga wajen malamai sai ƙaryata tarihi na addinin musulunci ya ce duk tarihi da ake kare addinin musulunci ta wadda tatsuniya ne ƙarya ne hatan da ha ila kizbi kissatin anbiya har inda ya kai ƙarya da kissa ta annabawa a cikin shashe na 26 magana da ya ɗauko a nan a cikin shashe na 26 abinda ya ce ku ɗaya fashi ya ce littaure an tuhaddisa na عن إبراهيم وإسماعيل أيضا والقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وموسى ولكن ورود هذين أكبر لا يثبت أن يكفينا وجود التاريخ اسمين فيهما فردا إثبات هذه القصة التي تحدثنا إثبات في هجرة إسماعيل ibn ibrahim ila makkata wa nashabu al-arab al-arida wal mustarida abin da ya wani a hausa yace babu laifi a taura duk abin ta gida ba za ta yi kamar labari babu laifi a taura ta babu labari duk abin ta gida ba yadda shi ba qur'ani babu laifi shi ba qur'ani ya je ya babu labari ko mutum mutumin kawo ne akwai mashin da rubutu wanda suke yan birni duka sun san wannan akwai makarantu da ake yi a koyawa makaho rubutu shi makaho ne amma marubuci ne za mu darasi a kashe wani wani in insha Allah saboda barna ko ka ka kake za ganta yi magana ko da kai ba ta amfane ka ba to wani mutuwan za ka iya amfani shi za ka iya kai wata magana wani ya shi wannan magana ya ba zai abin shafe shi to amma za ta wa wani fa'ida wannan mutumin yana da wani littafin gashina na wannan littafin duk sautin burukun duniya ya shi kun sa akwai wani littafi ana ta mai wato shi'irar jahiliya shi'irar jahiliya to shi shi'irar jahiliya a zamanin jahiliya mutane suke da fasaha ta waka to wannan fasaha da suke da akwai ta waka suke waƙoƙi akwai kalmomi a cikin alƙur'ani idan ana so a fassara su sai an diba wato shi irin jahiliya ga irin wannan kalmar me ake ce mata to sai malamai sai suka tattara wannan shi irin jahiliya da suka tattara wannan shi irin jahiliya wato suka girgamta shi a guri guda to wannan mutumin a cikin rubutar rubutar shi ya yi so ji wannan shi irin jahiliya ya ce ina ma ake waɗansu jahilai da suke fusaha babu ma waɗansu jahilai da aka yi su a da suke da fusahar da za su iya kawo larabci ce duk tatsuniya ya wani wani jahiliya to shi ma na tabun nashi abin da ya sa mai fi shi irin jahiliya amma wata kuma shi irin jahiliya shi wancan shi kuma sunan shi iya da littattafai da yawa iya da littattafai da yawa to shi nashi wanda ya fi jinginawa shi ne fi shi irin jahiliya to akwai wannan mata da kuka jira wani sunanta shu'ara hujja ita kuma tana da wani littafi gashi na ka gan shi wannan littafin da wata mata ce ita ba wani mata ita bargaza ce ta yi maganganu da yawa a janibin manzo Allah wanda ya saba wa wato hankali abin da ya shahi manzo Allah za mu yi magana kan su ɗaya bayan ɗaya insha Allah amma yanzu kawai faɗakarwa ce za mu to shi wannan kasu amin abinda na diba na ɗauko ta magana a ciki wato maganar ɗauko bara guda daga cikin littafin shi sai ta yi kuna ji ko wato abinda ya dauko da nake so in yi magana kan shi dama da farko da ya fara magana sai ya ce wannan littafin nan a cikin mukaddima wasu za a littafi ana mukaddima ko ana mukaddima dama mai hankali zai iya lura da wani abu za ku lura dama kun san duk mutum zai littafi yana bismillah ko in mutum zai littafi yana bismillah haska ku gani mu gani babu bismillah da ba littafi biyu bismillah biyu ba salatu annabi babu bismillah babu a annabi kada harkar mutum da kyau haska shi saboda masu gani ko cikin abu da yare gizo za su gani ka gani babu bismillah babu a annabi kenan da kanan za ka san za a yi ta ka za ka